З вами знову Валерій Кришин, і сьогодні ми зробимо інтерв'ю з унікальними людьми, яких я вчора випадково зустрів, а випадковість не випадкова. Це пара з Аргентини, яка подорожує на мотоциклі навколо світу вже на протязі 11 років. Зараз послухаємо, що вони нам скажуть. Привіт, мене звати Джуліан Манєло, я з uh, Аргентини. А це мій кращий друг Тріко з Іспанії. Мене звати Лорена Сантьяго, я також з Аргентини і подорожую на цьому мотоциклі. 11 років подорожуєте, так? Ну, Майже 11 років. Майже 11. Як це можливо? Можете розказати? Е, ага, все можливо в цьому житті, коли хочеш чогось, все можливо. Це тому, що ми багато часу витрачаємо на роботу. На яку роботу? Е, Зазвичай це хендмейд прикраси. Е, Кільця, кульчики, браслети. Ми 2-3 місяці живемо в одному місці, як правило, на пляжах влітку продаємо прикраси, збираємо гроші і продовжуємо їхати. Це ім'я мотоциклу Ля Порота. Що це означає? Ля Порота це прізвисько моєї бабулі. Ну, я не знаю, хто цей чувак, але хтось в Росії наклеїв його. <laughs> Навіщо не знаєш? Та це просто такий жарт. Е, е, Що ви можете сказати про світ, про людей у всьому світі? Е, В залежності від країни всі люди різні, але зазвичай всі вони uh, добрі. На мою думку, одні з найкращих це індонезійці. Індонезійці? Ну, я маю на увазі, вони дуже дружні люди. Ну не тільки вони, mm-hmm. турки, іранці також. Одні з найкращих. Uh, Скільки часу ви в Україні? Це перший е, раз. Е, ні, ні, як довго? Uh, а, як довго? Uh, Один тиждень. Виїхали зі Львову? Е, з Луцька. А тепер ми тут, в Києві. І що ви можете сказати про Україну? Тут непогано, добре. Люди тут більше посміхаються, ніж на півночі. А, ну це тому, що в Росії холодніше набагато. А він з Іспанії. Граната, південь Іспанії. Як це трапилось? На вулиці він просто біг собі. Це довга історія. Я потім можу розказати. Спочатку ми його хотіли подарувати комусь. Але після місяця разом він тепер з нами. У нього є паспорт, мікрочіп, всі папери. Але навіть з паперами іноді це проблема перетнути з ним кордон. Uh, Наступна країна у вас на шляху Молдова. Uh, Молдова, Румунія. А де зимою будете цією зимою? Uh, в Африці. Десь в Марокко або ми були в Марокко, в Сахарі, Мавританії, Сенегалі, Буркіна Фасо, Того, Бенін. А зараз можливо спробуємо їхати через Алжир, Туніс, Лівію, Єгипет і так в південну Африку. Як почалася ваша подорож? Це була ваша мрія, чи ви просто взяли і поїхали? Ні, ні, я не люблю слово мрія. Е, Ми просто хотіли побачити всі країни. Почали подорож. Думали, це максимум рік, півтора. Ніколи не думали, що це буде майже 11 років. Ми почали зовсім з невеликими грошима, всього 1680 доларів. Ми почали в Бразилії, були там 6 місяців, потім 3 місяці в Венесуелі. Завжди працювали в різних місцях, а потім вже з грошима, що заробили, продовжували наш шлях. Проблеми? Так, проблеми, може, зі злочинністю. Ні, ні, ніякого криміналу. Тільки один раз була аварія в Малі. Проблеми з злочинністю? Ні. А, а з поліцією? Так, з поліцією дуже часто. Але ніколи з криміналом. Ні я думаю, це краще. О, де ви взяли це? Uh, та це у нас те саме на різних мовах. О, та це супер ідея. Так, тому що поліція нас часто зупиняє, ми їм показуємо. Це перший тиждень після старту Бразилія Ріо. А це Непал Еверест. Е, е, ми не любимо інтернет. Е, Там нема обмежень, багато всілякої інформації. Але ми отримуємо інформацію прямо в дорозі. 284 тисячі кілометрів. І на завершення, що б ви порекомендували тим людям, хто любить подорожувати? тим людям, хто любить мотоцикли, українцям, наприклад. Для людей, які хочуть подорожувати навколо світу, я скажу, що вони мусять просто розпочати свою мандрівку. Тому що у багатьох людей є гроші, мотоцикли і досить непогані мотоцикли. Але люди, можливо, іноді трохи бояться. Вони думають, що це складно подорожувати. Це не складно, просто почни і все стане можливим. Це все по дорозі, все на шляху. Ну, друзі, я хочу побажати вам uh, удачі і доброї поїздки по нашій країні. Uh, Це було дійсно кльово зустріти вас тут в Києві. Uh, Дякую. Дякую. <laughs> So, thank